亚桑克莱，然后非常棒的给大家讲另外一个很简单的组合变换，就是把之前讲过那个组合的前手拳接腿腿给变成膝盖。那他还有另外的方式，在比赛中呢也是非常常用的。 嗯，OK，要看清楚他顶吸时候，这种吸呢是抓住别人的这种吸。This kind of move is r i g h people is different from that kind of l o n g i n g right？是不同于之前的长吸的。所以这种吸法呢，要看清他的手法。d o n n n single。看着他主要发力的手是这只，让你懂了。你给他一龙，没得那了，一龙那了，这样没有力量，单手这样没力。 他讲呢是很多人，你看到很多人用的方法是这样做的，他用这只手在抓，包括你可以看到很多日本拳手，他用这只手抓。那实际真正泰拳呢，是 we have to use this arm，我们用这只手去抓，用这只手去抓，因为这就是抓，相当于同侧的腿踢，同侧的手抓，这样的话你的平衡会控制的更好。 另外一只手呢，只是辅助一下，辅助一下。OK，看，这是他就回答了你网友的问题了，是抓头好还是抓脖子好一些？OK，当然是抓脖子好。一些。亚桑刚才给你的答案了。点击加关注，私信我们了解 HBW 欧式泰拳线下教练资格培训，三月一日杭州站。看他的脚，首先他的脚尖垫起来。 But when you when you do knee, you do twist, right? You know, yeah, no, no, t no twist, t no twist. 就很多人去讲啊，我要转脚尖，不转，no twist。亚瑟刚才也讲了，我们是一样的观点。还有一个很重要就是，你这他的脚是在我的脚的外面。当你做膝盖的时候，你的脚尖看是在我的脚尖的外面，不然的话很容易把你的脚撤掉。好，这就是这期。